La 1 y 10 de la tarde, es lunes santo que llaman. Estoy mostrando cosas de la cocina porque les voy a contar cómo se hace un sudado, como yo lo hago, no como ustedes lo hacen, como yo lo hago. Eh. En fin, agua, creo que le falta un poco más, pero más o menos que la lógica es que tape todo lo que le vas a echar, entonces lo que le voy a echar es yuca papas. estas papas están algo viejas, pero ya hemos visto situaciones como estas en mi canal y se puede salvar. Entonces al agua se le echan condimentos. Ya los vamos a picar y todo el cuento. Eh, y se le echa carne de primerita. Este es muchacho, lo compré ahorita, no debería comer porque es, como llama, Semana Santa, pero no importa. Vamos a comer de todas maneras, muchacho, llama se me ha olvidado. Hay que echarle Maggi o cualquier caldo de esos que ves en televisión y que tienen algún cantante, gordo diciendo esto es sabor a pollo. Un poquito de color, para que no quede eso ahí pues pálido, pues como una sopa de muertos, hospital, colorcito. Una y Sal al cálculo, digo, al gusto. No sé. Yo soy saladito, muy saladito. ¿Y usted? La ponemos al fuego para que vaya calentando. La carne ya está tasajeada, sí señor. Es muchacho. Tres mil pesitos. Para que vaya calentando, para que se vayan eh, poniendo blanda. Eso es, carne. Muchacho. Esto es lo último que he aprendido a hacer, pues como meterle condimentos, no debería meterle ni color ni nada de esas cosas porque yo soy con gastritis, pero bueno, quedan sabrosas las vainas. Un pedacito de cebolla, no me gusta mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues le da sabor. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Un pedacito nomás, qué pereza. sabor un poco a nuestro sudado campesino, santanderiano, digo, carmeleño. En fin, va para la paila. Esto es lo peor que hay. Ya no, es bonito. Tejido de una raíz que llaman yuca. Pues hay que dar las dos vainas. se le saca el centro tiene un palo en el centro por eso es que usted escucha nada ah, la, yuca es paluda bueno porque igual es una raíz pues cierto esto esto es almidoncito le da mucho sabor y le da lógica al sudado pues un sudado sin yuca pues la lava pues sí Lucas. Vamos a ver si, el gas resiste. Ojalá, ojalá. Las oh, papas es algo fácil. Se le quita la capa de encima. Está cayendo hojas. Para el vecino. El reloj. Y yo haciéndole quitar la piel a una papa, un tubérculo, para hacer un sudadito. le eché un poquito de aceite para que no se pegue pues y las papas, eh, las capiras eh, no sé cómo lo llamarán ustedes papas eh, les quita la piel y se les más o menos grandes las, las criollas no les quita sino pues eso que está malo y se dejan grandes y con piel porque las papas capiras o criollas, digo criollas se van a derretir, te le van a dar el sabor. Ahí más o menos quedó lleno. No sé. No sé. No sé. Ojalá tenga futuro este sudado. Dios bendiga este hogar. Lo tapamos está muy lleno para ser tapado. dejamos así pues porque está muy lleno. 20 minutos. Los... ¿Cómo se llama esto? Ni sé cómo se llama. Los biodegradables, no sé. Los desechos tóxicos, digo yo. Ya no, vamos a botarlos por acá. Vamos la vuelta es un pequeño bosque que está ahí fuera de mi casa. Pues o la casa está rodeada de este bosque. Por aquí hay frutos, ¿cómo se llama eso? Sidras. Sidras, sidras, si quieren sidras, a la orden, a la orden, a la orden. Bueno, vamos a tirarlos por acá. Que eso. Que eso se vuelve abono después. y así. Falta lo más importante que es el arroz. Eh, ¿Cuántas de agua? Dos. ¿Cuántas de arroz? Una. Ese es el promedio ¿sí? Para que sepan amigos eh, cazadores de recetas por internet. De pronto un poco más. Pero eso sí es al gusto pues aceite para que no se pegue y ya pones en cocinar después de no 20 minutos, no 40 minutos de candela. Vamos a probar. Hmm. Nos pasamos en la yuca, está súper blandito. La papa está suelta y cocida. ya todavía existe. Claro. Poco dura, pero ahí está. Sudado. Ahí está, sudado. Ahí al sudado se le echa un toque de arroz como en el fondo como gourmet como como camita pues un poquitico y bueno se le echa caldo por supuesto para que esa camita esté bañada de sabor viejo truco de abuela nuevo truco de joven en fin, papa, yuca. Faltó plátano, pero a mí no me gusta mucho. Que digamos. Está gordito, pero está rico. Por criollo. En fin. El toque secreto, final. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ustedes ya saben. Salsa de tomate más mayonesa. Eso le da un toque secreto increíble. No tiene que ser fruco, pero si es fruco, es fruco. Y bueno, sin esta cuchara pues. Ahí quedó el sudado. ¡Tarán!